बाकी सब बात में पहले सुन मेरी बात रे लाइफ के टेढ़े मेरे रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे बट हमने कभी ना फिक्र की पर हमने कभी ना फिक्र की क्योंकि हमने पहले ले ली एल स्टार्टअप का सपना एक घर हो अपना जिगरी और छोटे विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने कितने कितने कितने पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली एल आई सी क्योंकि हमने पहले ले ली एल आई सी बाकी सब बाद में पहले सुन मेरी बात रे लाइफ के स्टार्टअप का सपना एक घर हो अपना फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने कितने कितने कितने पर हमने कभी ना क्योंकि हमने पहले क्योंकि हमने पहले लोगों की क्लियर है प्लान बाकी सब बात पहले एल आई सी